dos ríos. Vos imos ensinar un vídeo dos nosos experimentos coa auga. explicar o ciclo da auga. Todo comeza na cume dunha montaña. Cando a auga se derretese, vai formando un río que chega hasta o mar. Tamén hai augas subterráneas que van para o mar. No mar o mar evaporase polos, por o calor do sol e formase as nubes. O vento impulsa o río. Despois está o curso medio, que é a mitad do río. É un pouco antes de que desemboque, temos o curso baixo. Tamén temos as meandras, que son as curvas que realiza o, o río durante o seu traxecto. beluga, o atún, a anguía e moitos máis. Aquí temos o atún, xoita, a beluga, a anguía, cigarria, chambea e tartaruga. <coughs> Que é un afluente? Un afluente é a corrente da agua que non desemboca no mar, sino nun río. Cando moitos ríos xuntanse e eh, eh, desembocan noutro río máis grande, chamase confluencia. En, es, en estas imágenes tenemos dous confluencias, que están aquí e aquí. importante é o niño, e os seus componentes sí, e tamén hai tambres, xallas, un leres e liños. E liños. Agora vamos falar do río Miño, o río máis importante de Galicia. O río Miño nace na, na serra de Meira a 700, en Lugo a 700 metros. O río Miño desemboca no Océano Atlántico. A 715 kilómetros. A 315 kilómetros. Esta, esta foto é do seu afundante máis importante, o Sil. Guadalquivir, Segura, Xucar y Ebro. Estos son los ríos más longos Fran cumpriu varios circuitos mencionamos do domingo. Vamos vos a repartir unhas gráficas para que consultedes vos mesmos e podedes vos la pasar. えっ zero